لا وهذه كرة برناردو سيلفا اجويرو شنو هذا؟ أوه! زلزال زلزال في ملعب الاتحاد هدف الموسم هدف الموسم الانجليزي يا سريع ارجنتينيه وحده وحده شنو هذا لا لا لا كرية العرضية وهذه الكرة ستونز جون ستونز وماني ايوا كرة لدانيلو دانيلو دانيلو يصاب غدارة يسارية برازيلية لدانيلو روبرتسون يوزع وجون ستونز والتصويب راح يوزع وفان دايك في التصدي ارنولد اللي يوزع في القائم الثاني كره جول جول ليفربول المهول ليفربول المهول لا لا لا لا لا لا لا يا ادرسون مانيش هو ليفربول بنجوم الكبار ماني صلاح فيرمينو رائع ليفربول يورجن كلوب ايش حطيت يا الماني مانشستر سيتي يوهاني يوهاني ستيرلينج فيها جول فيها جول فيها جول جول يا سريع المانيا يا سريع المانيا زلزال زلزال في مدرجات ملعب الاتحاد الالماني صناعي منه ليفربول يعاني منه ليفربول يعاني مانشستر سيتي مشاهدينا الكرام ياخذ الاسبقيه للمره الثانيه